Jesus! Oh, Jesus! <laughs> Son of David, have mercy on me! Now is I your day. want to see it. anitia yenguvu mimi ninaweza yote uweza yote katika Bwana anitiaye nguvu, mimi ninaweza yote. Uwezo, uwezo wa Bwana Mwenyezi Mungu ni mkuu, tutafanya mambo makuu, kwani atuwezesha. Tutaamuru milima nayo itasonga, wagonjwa wote twaona wapona kwa imani maana Mwenyezi Mungu ni mkuu. Tutafanya mambo makuu, kwani atuwezesha. Tutaamuru milima nayo itasonga. Ndipo sasa nasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu mkuu wa majeshi. Wengi wakitoroka, tutabaki naye kwake Mungu Muumba, tumekita mizizi. Ndipo sasa nasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu mkuu wa majeshi wengi wakitoroka, tutabaki naye kwake Mungu Muumba, tumekita mizizi. Uwezo, uwezo wa Bwana Mwenyezi Mungu ni mkuu, tutafanya mambo makuu, kwani atuwezesha. Tutaamuru milima nayo itasonga, wagonjwa wote twaona wapona kwa imani. Uwezo wa Bwana Mwenyezi Mungu ni mkuu, tutafanya mambo makuu, kwani atuwezesha. Tutaamuru milima nayo itasonga, wagonjwa wote twaona wapona kwa imani. kwani atuwezesha tutaamuru milima nayo itasonga wagonjwa wote twaona wapona kwa imani uwezo wa bwana mwenyezi mungu ni mkuu tutafanya mambo makuu kwani atuwezesha tutaamuru milima nayo itasonga wagonjwa wote twaona wapona kwa imani maana Mwenyezi Mungu ni mkuu. Tutafanya mambo makuu, kwani atuwezesha. Tutaamuru milima nayo itasonga, wagonjwa wote twaona wapona kwa imani. Uwezo wa Bwana Mwenyezi Mungu ni mkuu. Tutafanya mambo makuu, kwani atuwezesha amuru milima nayo itasonga, wagonjwa wote twaona wapona kwa imani.